Всім привіт! Сьогодні відео я вам покажу, як зняти задні колесо на скутері. А перед початком відео поставте лайк і підпишіться на мій українований канал. Ми погнали. Першим, що нам потрібно зробити, відкрутити вихлопну. Там є два дві гайки точніше. Там бачите, не позначено. último. Hashtag lá. TikTok yavrucuğun eu gosto. так, я вже один відкрутив, але бачите, ну, підтримуйте більше знизу, аби воно не впало. Ну, впаде і все, обірвемо щось все. Вже зняв вверх. Отак все. Зараз оцю гайку буду відкручувати. Так. так. Зараз. І так беремо головку. Типу 24. Три шатку взяв. І беремо ще таку дощечку. Нам треба її от кого тут. Чекайте, відпущу. От такого типу її. От такого що. Ну типа зажав. Все. Є. І ще нажимаємо задній тормоза. Все, зажав. крутив. Все, назад складаємо. Я це вам не буду показувати, бо тут все дуже нудно. на тому я закінчую це відео. Хто перегляну відео до кінця, дякую за перегляд.